balik lagi di channel gua pada kesempatan kali ini gua akan mengganti shock breaker Lexi gua dengan shock aftermarket uh, barang yang mana yuk kita lihat sama-sama oke okay, ini adalah shock breakernya ya ini shock upside down merek Nui ya sebenarnya ini buat Aerox ya cuman uh, tadi udah gue ukur ini nah ini sama satu inci sekarang gimana cara pasangnya yuk gua aja kalian sama-sama ngeliat gimana cara masang sok offset down ini di motor gue nah pertama-tama kita buka semua yang ada di shock breaker mulai dari spakbor kita buat buka bautnya yang empat baut ini di kanan dan di kirinya kemudian kita buka si sensor kecepatan atau speed sensor dan juga kita buka uh, bracket kaliper serta bracket kabel rem atau selang rem untuk buka shock breaker ada empat buah baut dua di kiri dan dua di sebelah kanan gue udah cabut yang atas sekarang kita cabut yang bawah setelah keempat baut itu kita cabut kita bisa menggoyang-goyangkan sok kita pegang di asnya dan kita putar sedikit-sedikit sambil kita tarik ke bawah untuk kaliper rem usahakan jangan menggantung karena akan merusak si selang rem tersebut. Shock breaker gue ini gue ganti karena kalian bisa lihat di sini itu ada bocor di atas ya. Itu udah berkali-kali gue bersihin, balik lagi, balik lagi. Oke, gue pikir itu sealnya. Nah, untuk memasukin shock breaker ke segitiganya, kita memerlukan kunci minus yang agak gede. Jadi kita congkel sedikit si jepitan di segitiga itu lalu kita dorong si shock breakernya itu masuk ke atas sampai e, bagian cubingnya atau bagian tabung shock breakernya namun kalian harus hati-hati karena shock breakernya bisa jatuh kapan aja karena nggak ada baut di segitiga bagian atas dan ditakutin shock breaker kalian uh, rusak Terlebih parahnya lagi, kalau kalian ngerjain kayak gue sambil duduk begini, dikhawatirkan shock breakernya itu jatuh nimpa kaki atau nimpa badan kita. Oke, jadi uh, tadi caranya itu untuk memasukkannya kalian congkel sedikit di bagian sini pakai obeng minus yang gede ya supaya dia nggak bengkok. Nah kita kita coak dikit, kita engkol dikit, dan kita masukin sambil diputar-putar setelah itu kita tinggal bautin ke dua baut shock ini eh ke empat baut shock ini sorry oke yuk kita baut terus kita adjust semuanya apabila kalian beli shock breaker merek yang sama dengan yang gue beli ini tentunya nanti kalian dapat bushing untuk ngeganjel roda supaya pas sama jarak antar sok kiri dan sok kanan. Nah, bushingnya itu ada enam buah, tiga yang tebel dan tiga yang tipis. Nah, untuk dileksi sendiri, gue pakai bushing yang tipis dua-duanya dan juga bushing ori dari dari palak leksi ini tetap gue pasang dan itu setelannya buat gue udah pas banget roda juga ban juga nggak mentok ke tabung atas spakbor juga bisa kepasang dan rem pun bisa uh, kepasang dengan baik nah jadi ternyata bracket kaliper gue nggak masuk akhirnya gue bolongin di sini buat bracket baru mungkin nanti baut yang bawahnya ke sini kali atau ya nanti gua bolongin lagi mungkin di sebelah sini cuman ini juga bautnya nggak apa mata bornya kekecilan ternyata gua nggak bukan pakai yang buat ukuran si baut kaliper nah gua nggak punya mata bor segini jadi ini nggak bisa gua lanjutin dulu nih gua nggak bisa gua nggak punya yang segede gini jadi mungkin sekarang gue pergi dulu beli mata bor yang ukuran segini oke nanti gue lanjut lagi masangnya tapi ini soknya udah kepasang ya sekarang gue tinggal nge-adjust remnya doang sebenarnya soknya udah kepasang kanan kiri sekarang tinggal gue beli ininya uh, sekarang ada permasalahan di sini ini bracket ini cuma dapat satu padahal ini yang tadi udah gue bor dan harus ditambah ke sini juga mungkin nanti gue ke tukang las atau gue coba las sendiri tapi ini lumayan tebal ya bracketnya ini nanti gue las dudukan supaya dapat ke sini ya jadi ini gue lanjut setelah ini gue las untuk sekarang contohnya kurang lebihnya kayak gini gimana Lexi pakai upside down dari Nui Racing punya Aerox nah beberapa yang gue setel tadi itu ada bos-bosan di sini nah bos-bosan ini yang di as roda ini ini gue tambah dua di yang sebelah kanan sana gue tambah dua juga oke jadi video kali ini gue tutup dulu see you in the next video gue cabut bye bye